there there آنجا اشاره به جایی there there is a man at the door there is a man at the door there is یعنی وجود دارد a man یک مرد at the door در ورودی در یا در کنار در there is a man at the door مردی آنجا در ورودی در وجود دارد. There is a man at the door. There is a man at the door. There is no place like home. There's no place like home. There یعنی آنجا در آن مکان is است no place هیچ جایی place یعنی جا یا مکان no place یعنی هیچ جا like شبیه home خانه There's no place like home. هیچ جایی مثل خانه خود انسان نیست. There's no place like home. There's no place like home.